oameni buni. Persoanele LGBT sunt persoane egale ca și voi. Mă enervează faptul că în Moldova oamenii sunt duși pe soară de biserici, că preoții ăștia ce fac. Spun că LGBT sunt niște păcate. Oameni buni, Biblia este un mif, un mit care nu a fost niciodată arătat ca să un adevăr oarecare. Poate și a fost adevărat, cândva. Noi suntem deja în anul 2013, când uh, lucrurile stau cu totul altfel decât au fost cândva pe vremuri. Poate și atunci era asta, nu era normal, poate și nu era ceva interzis, dar acum este tot permis. Și mă enervează faptul ăsta că bisericile în ziua de azi discriminează, fac proteste, că sunt LGBT, amenință, când amenințarea în aceeași Biblie este scris că nu se poate. Asta nu e normal. Persoanele LGBT sunt ca noi. Nu trebuie să vă intereseze pe voi ce face, ce face persoana asta în timpul lui liber. Dar cum o face? Pentru că eu am personal cunoscuți care lucrează în domeniul IT și care sunt persoane LGBT și fac lucrul lor ideal, excelent, mă miră și pe mine când îi fac lucrurile astea. Și nu mă interesează cine el cu ce se ocupă fix așa, minim mă ură faptul când, bine, voi spuneți când persoana LGBT se sărută pe stradă, ce, ce nu o fac, dar minim mă nervează când o fac asta și un băiat cu o fată, tot mă nervează. Pentru că poate mi se face și greață sau vreau și eu și ceva genul ăsta. Nu e ceva normal. Pe urmă, de ce voi deodată discriminați persoanele? Poate el o persoană mai bună, mai bună o inimă, care poate să ajute Moldova să ajungă un stat enorm de bun, un stat eh, mai bun decât Germania, de exemplu, Anglia, America. Ce facem atunci? Îi punem persoanele astea deoparte? Nu cred. Persoan, personal, am niște prieteni LGBT care de mult timp tăceau despre faptul ăsta, dar au spus-o. Și sunt prieteni, sunt alături de ei. Nu e nicio problemă. Se adresează cu orice problemă, fix așa mă adresez și eu la ei. Nu mă interesează că sunt, sunt de altă orientare sexuală diferită de mine sau genul ăsta. Fix așa am și o intenție că suntem egali. Fix așa am prieteni din Coreea, am prieteni din China. De ce pe ce să discriminăm? Îi discriminăm pe toți. Bine, eu atunci să încerc și eu să discriminez, care n-ar fi legal în primul rând, biserica. Eu n-am o religie. Eu cred în religia mea. Am un Dumnezeu viu care umblă lângă mine și cel mai bun prieten. Gata, el e, el e Dumnezeu. Gata. Pentru mine nu există Dumnezeu vostru, Iisus, care vă așa numiți. Nu mă interesează. Nu, nu e o persoană anumită. Bine, și când văd eu pe stradă că umblă, că umblă, de exemplu, o persoană cu păr lung, deodată el e mm, pidarat și mai departe, scuzați de când nu, nu are sens. Bine, el vrea să umble cu părul lung. Gata, eu vreau să umble cu tatuat, să fiu, tot, tot corpul meu să fie tatuat. Care problema? Care problema dacă eu să într-un maior roz? Sau, de exemplu, să umblu cu, un, cu păr roz, păr albastru, verde. Nu are importanță. Uh, găsiți-vă de treabă. Luați-vă un exemplu de la persoanele astea care poate să fie deschise. Care poate să... și-au găsit... Uh, și-au găsit un scop în viața asta. Nu cred că persoana LGBT poate să fie mai rea ca voi. Asta voi sunteți niște egoiști, cu niște mentali- cu mentalități sovietic care până ziua de azi este persistă în Moldova. Chiar și mă miră faptul că uh, cătați ceva, o lege nouă, cătați să apere legea și singur, singur o încălcați. Nu cred că e ceva bun. Amintiți-vă de lucrurile bune care le fac oamenii. Nu vă amintiți de de toate prostiile care le aveți în cap, pentru că dumneavoastră faceți toate problemele astea. Bine, sunt de acord ca orice persoană LGBT în Moldova să aibă un lucru stabil, să nu fie discriminat și fix așa ca și noi să găsim uh, un plus în toată asta. Bine, nu cred că voi ați putea să vă deschideți în sine să lămuriți la oameni ce vreți la viața asta, cine sunteți, dar ei o pot. Și cred că sunteți voi mai mari lași decât ei, pentru că nu vă deschideți. Și îndemn toate persoanele LGBT să încerce, să se deschidă, numai în caz dacă sunt discriminate. În caz dacă nu sunt discriminate, trăiți-vă viața. Nu, nu e necesar să vă să cătați uh, sprijinul une persoane care um, cu un sens opus. Găsiți-vă o persoană tot așa LGBT sau o persoană ca mine care sunt pro nediscriminării, care sunt uh, de acord cu toate ce face lumea, sunt de acord cu ce ce faceți voi. Găsiți-vă o persoană de asta, să sprijine. Găsiți-mă pe mine, eu să vă sprijin. N-ați mă dau cu curul la gard, cum fac uh, foarte 90%, bun, 99% din uh, populația Republicii Moldova. Găsiți-vă un scop. Bine, aveți un ajutor, vreți un ajutor. Găsiți, bine, intrați pe Galem de spuneți că aveți nevoie de un ajutor, de juriști, nu are importanță, vă ajută, un psiholog vă ajută. Nu e numai decât să vă închideți în casă, um, ca niște, ca să arătați că voi sunteți uh, unici, sunteți mm, o parte puțină, sunteți mulți și să fim de acord că voi sunteți egali ca noi.